でなんであんなところで喧嘩してたのこの人を倒すためです倒すあのね彼氏が何したかは知らないけどね刃物はダメだよ刃物はか彼氏血は喧嘩かなんかだと思われてんだろしっ私とこいつとはそういう関係じゃありませんとにかく別れ話とかならちゃんとお互い話し合ってもっと穏やかにね